Cuando hice el video en San Cosme, me subo a un coche de un tío y empiezo a hacer donut y a correr muy rápido en esa calle. Y una semana después han decidido poner eh, como los bump, ¿sabes? Para bajar un poco la velocidad. Bueno, el tío además lo multaron y todo, pero es un cambio positivo en el sentido que una calle tan grande donde la gente corre todo el rato con los coches, por lo menos le van poniendo reductores de, velocidad. De hecho, hoy me enviaron un eh, correo porque yo uno de los últimos vídeos lo hice en Albacete, La 600, que es el barrio más pobre de España, y me dijeron que el alcalde ya tiene una cita en enero para ir al barrio y hablar con ellos, que es lo que le he pedido yo en el vídeo. Dos días anteriores me enviaron un correo yo enseño a una chica, mientras estoy en el barrio, enseño a una señora que tiene un problema que es la síndrome de Diógenes, que son las personas que acumulan un montón de cosas y prácticamente no se puede entrar en casa. Y me escribe una chica diciendo, mira, em, mi novio no ve su madre desde 10 años, que tiene síndrome de Diógenes, y pensamos que es ella. Nos puede enviar imágenes de su cara y todo, eh, yo no tengo imagen de su cara porque cuando entro en el, edificio, ella se está tapando la cara porque está agobiada, están todos gritando. Pero le dije, mira, merece la pena ir allá y verlo en persona porque si es tu madre necesita ayuda ya. Era una situación absurda. Yo puedo abrir la puerta solo de 10 centímetros y meter la cámara porque hay tantas cosas que es imposible acceder y el olor es uno de los peores que, he sentido en mi vida. Entonces, em, Tú estás hablando, creo, del video de San Cosme, que estamos corriendo con el coche y la administración ha cerrado la, calle. No, no, no, yo no tenía ningún Vale, porque hay, otro ejemplo. Cuando hice el video en San Cosme, me subo a un coche de un tío y empieza a hacer donut y a correr muy rápido en esa calle. Y una semana después han decidido poner como los bumps, ¿sabes? Para bajar un poco la velocidad bueno, el tío además lo multaron y todo, pero es un cambio positivo en el sentido que una calle tan grande donde la gente corre todo el rato con los coches, por lo menos le van poniendo reductores de, velocidad, es algo positivo. Yo te digo la verdad, no me siento ninguna influencia eh, para nadie, además la palabra influencia es algo que no sé por qué no me gusta, pero si el cambio es positivo, eh, estoy muy contento. Los dos gemelos de Corea, que es un video que hice con estos dos chicos que cantan, acaban de firmar a su mes con una casa discográfica, una, etiqueta discográfica. Eh, entonces esto también es un cambio positivo, porque crea trabajo. Después de que salió este video, todo el barrio se puso las pilas y empezaron a pintar todos los edificios y a quitar toda la basura son cosas que me gustan, ¿sabes? Es un cambio positivo. Así que nunca hubiera pensado llegar a, poder cambiar el status quo, lo que está pasando, pero si cambia, vamos, es algo que me alegra muchísimo.